नमस्कार दोस्तों ओ एस एन एजुकेशन की ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है आज का टॉपिक है शिष्टाचार के नियम रूल्स ऑफ एथिक्यूट जैसे कि हम जानते हैं किसी भी भाषा की आत्मा होती है शिष्टाचार के नियम जब तक हम शिष्टाचार के सभी नियमों को नहीं जान जाते तब तक हम भाषा को महसूस ही नहीं कर सकते तो आइए विस्तार से देखते हैं शिष्टाचार के नियम रूल नंबर वन सुबह छह बजे से लेकर दोपहर बारह बजे तक किसी से मिलने पर हम कहेंगे गुड मॉर्निंग और जाते समय हम कहेंगे okay bye have a nice day good day फिर से दोहराते हैं रूल नंबर वन सुबह छह बजे से लेकर दोपहर बारह बजे तक किसी से मिलने पर हम कहेंगे गुड मॉर्निंग और जाते समय हम कहेंगे okay bye have a nice day good day rule number two दोपहर बारह बजे से लेकर शाम पांच बजे तक किसी से मिलने पर हम कहेंगे गुड आफ्टरनून और जाते समय हम कहेंगे okay bye have a nice day फिर से दोहराते हैं रूल नंबर टू दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक किसी से मिलने पर हम कहेंगे गुड आफ्टरनून और जाते समय हम कहेंगे okay bye have a nice day rule number three शाम पाँच बजे से लेकर रात बारह बजे तक किसी से मिलने पर हम कहेंगे गुड इवनिंग और जाते समय हम कहेंगे गुड नाइट और अगर सोने जा रहे हो तो साथ में कहेंगे take care sweet dream rule number four रात 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक किसी से मिलने पर गुड मॉर्निंग का प्रयोग करेंगे क्योंकि रात ठीक 12 बजे के बाद तारीख बदल जाती है रोल नंबर फाइव यदि हमारे द्वारा कोई गलती हो जाए तो हम कहेंगे sorry I am sorry I am extremely sorry rule number six यदि कोई व्यक्ति हमारी मदद करे तो हम कहेंगे thank you thank you very much thanks a lot. So nice of you rule number seven यदि कोई हमें थैंक्स कहे तो हम उनका उत्तर जरूर देंगे अन्यथा हम असभ्य मैनरलेस कहलाएंगे तो हम कहेंगे it's okay mention not no mention please you are welcome it's my pleasure rule number eight कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जहां हमें अपने से बड़ों को कहना पड़ता है पहले आप उसी को अंग्रेजी में हम कहेंगे यू फर्स्ट जो कि एक गलत तरीका है बल्कि हम कहेंगे after you rule number nine यदि हम किसी से निवेदन करना चाहते हैं तो प्लीज का प्रयोग करेंगे जैसे इधर आइए इसे इंग्लिश में कहेंगे कम ईयर जो कि गलत है इसे अच्छे से कहेंगे प्लीज कम ईयर उधर जाइए go there please go there मेरी मदद कीजिए please help me rule number ten यदि हम किसी व्यक्ति को कोई चीज ऑफर करना चाहते हैं या किसी चीज के लिए पूछना चाहते हैं तो हैव का प्रयोग करेंगे जैसे चाय लीजिए प्लीज हैव टी मेरा मोबाइल ले लीजिए please have my mobile rule number eleven यदि हम किसी व्यक्ति को बीच में रोकना चाहते हैं तो हम कहेंगे excuse me I am sorry rule number twelve यदि हम किसी परिचित व्यक्ति का हालचाल जानना चाहते हैं तो कहेंगे हाउ आर यू और उसका उत्तर होगा I am fine thanks thank you याद रहे थैंक यू थैंक्स लगाना बहुत जरूरी है भले हम हिंदी में धन्यवाद ना कहें रूल नंबर थर्टीन यदि किसी व्यक्ति से मिलकर अच्छा लगे तो हम उसे कहेंगे nice to meet you pleased to meet you glad to meet you और उसका उत्तर होगा same here rule number fourteen यदि किसी से बहुत दिनों बाद मुलाकात हो तो हम कहेंगे long time no see rule number fifteen यदि हम अपने बड़ों को कहना चाहते हैं आप रहने दो मुझे करने दीजिए तब उनसे कहेंगे please allow me rule number sixteen यदि हम किसी से चैट कर रहे हैं तो हम स्टार्टिंग में कहेंगे हाय हेलो व्हाट्सअप अपने मित्रों या बराबरी के लोगों के साथ तथा जिनसे बहुत ही अच्छा या दोस्ताना मजाकिया संबंध हो तो भी इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं रूल नंबर सेवेंटीन कभी कभी हम दूसरे की बातों को या उनके सवालों को सुन नहीं पाते या समझ नहीं पाते तो उस बात को दोहराने के लिए कहते हैं sorry what did you say excuse me can you speak again please repeat the question आदि जो कि एक गलत तरीका है बल्कि हम कहेंगे पार्डन या फिर और अच्छे से कह सकते हैं I beg your pardon useful sentence for practice wish you best of luck भाग्य आपका साथ दे विश यू हैप्पी जर्नी आपकी यात्रा सुखदायी हो मे यू लिव लॉन्ग चिरंजीव हो always बी हैप्पी सदा खुश रहो okay now permit me to go अच्छा अब जाने दीजिए सी यू अगेन अच्छा फिर मिलेंगे एज यू विज जैसे आपको ठीक लगे यू आर राइट आप सही हैं यस दिस इज ट्रू हाँ यह सच है आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ लेट्स हैव अ चैट आओ बातें करें good day glad to see you शुभ दिवस आपसे मिलकर खुशी हुई द प्लेजर इज माइन मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई वेर डू यू लिव आप कहाँ रहते हैं आई हैव नो ऑब्जेक्शन मुझे आपको आपत्ति नहीं है I want to talk to you मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ मे आई कम इन क्या मैं अंदर आ सकता हूँ यू मे लिव नाउ अब आप जा सकते हैं what will you like to eat आप क्या खाना पसंद करेंगे थैंक यू नमस्कार